ለማንኛውም አሪፍ ቆይታ እያደረግን ይመስለኛል። እስቲ እኔ ደግሞ አንድ ቀልድ tip ላርግላችሁና ወደ ቀጣዩ ፕሮግራም ደግሞ እንሄዳለን። ከቤት እንዴት እንደተባረርኩ ማለት ከቤት እንዴት ውጣ እንደተባልኩ የምታስታውስ ቀልድ ናት እና ልጆኜ ነው ትዝ ይለኛል። ማዘር የበዓል ጊዜ ደርሶባት ስጋ መግዣ ብር አልነበራትም እና ቅርጫ ስጋ ሰው ሁሉ ሲያስገባ በጣም አይምሯን ይነካትና ሄዳ ከገበያ በቆሎ ትገዛና በቆሎን በኮባ ጠቅልለው ልክ ቅርጫ ስጋ እንደተይዞ እንደሚመጣ በዘንቢል ምናምን ይዛ ዛሬውን ቅርጫው ገብቷል ምናምን አለች። እኔ ደግሞ ነቅቻለሁ። እሺ አልኳት። ደጅ እየተጫወትኩ ነው። እዛ ከጎረቤት ጋር ጸብ ናት። የጎረቤት የእሷን የኑሮ ደረጃ እንዲያውቁባትም አትፈልግም። አንገቷን አወጣችና በአጥር በኩል ዛርዬ አለች። አቤት ጥብሴውን ለቀቅል ፈልፍለሽ ቁይው ስላል ተባረሃል፣ እንዳትመጣ ከእንግዲህ ተብዬ ተባረርኩ። እንግዲህ በዚህ ምክንያት ተመልሼ አልሄድኩም ማለት ነው። እናንተስ እስኪ የግል ገጠመኞቻችሁ ይኖራሉ፣ ከዚህ በታች በምታየው ስልክ ቁጥር ብታደርሱ መልሰን ወደ እናንተ እናደርሳለን ማለት ነው። ሚሊዮን ፊልም ፕሮዳክሽን ነው ይህንን ፕሮግራም ወደ እናንተ እያቀበለ የሚገኘው። አሪፍ ጊዜ እናሳልፋለን ብለን እናምናለን። ማት ማት ማተናል ማተናል በጨውነት አምሮብናል ይላል እቦዜዶ እባላለሁ። እንተዋወቅ በድጋሚ የዚህ ባርግ ኃላፊ እኔ ነኝ። ተቆጣጣሪ እኔ ነኝ። ሙሽራ ምድር እኔ ነኝ። ሳትከፍል የገባሁለት ወጣል። ቀልድ ልነግርህ ነው ፍሬንድ። ይኸው እንደዚህ እንደምታየው ሙሽራ ማለት እንደዚህ ሙሽራ ጨቅሶ ነው ምንድር በቀን ሀምሳ ሰው ስልሳ ሰው ይጋባል። ብዙ ታሪክ አለ። አንዱ መጣና እንደዚህ ድግስ ምናምን እዚህ ጋር አንድ ከውካዋ መድረክ የሚያቀናብር ሰውዬ ምናምን መጣ። በቃ ክርባትና ጉርባን ባላችሁበት ቁጭ ቀጭ በል፣ ለሙሽራ አንድ ጥያቄ አለ ምናምን። ሙሽራ ኮፈስ ብሎ ምናምን ሱፍ ይዞ ፈጋግ ብሎ እያዩ እሺ ሙሽራ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ጠይቅ። እስከ ዛሬ ስንት ሴት ታውቃለህ? <laughs> ጥሩ ጥያቄ ነው። ስምንት የሴት ቤተሰብ ማለት ስድስት ነው። ምን እያለ ነው ይላል የሴት ቤተሰብ። ቅርታ ቅርታ፣ እውነት እውነት ልናገር ሶስት ነው ባቆ ሶስት ሴት አቃለ ሰውዬ ስል አባት ቅርታ፣ ምንም አላቅም ከነ ብርጭቆ ይለኛል። ሰውዬው ሽንቱ መጣ። ብቻ እንደዚህ የሚያው ብዙ ታሪክ አለ። አንዱ ደግሞ በቅርብ ሚስቱን የፈታ ሰውዬ ሰርግ ተጠርቶ መጣ። እዚህ ባርግ ነው እዚህ ጫቦነት እኮ ሆኜ እኮ ነው በእናትህ የምነግርህን ነገር እኮ ነው እንትን የሚልና ማጣና ሰርግ ተደግሶ ምናምን የሰው ሰርግ ሊጋበዝ መጥቶ እሺ እሺ፣ ክቡራትና ክቡራን አሁን አንድ እንግዳ እንጋብዛለን ወደ መድረክ ለሙሽሮች ትምህርትም እንደመሆን ብለን አንዳንድ ጥያቄ እንጠያየቃለን። እባክህ አቶ ተፈራ ወደዚህ። እኔን ነው? አቶ ተፈራ ወደዚህ መጣ። እሺ፣ ለሙሽሮች ትምህርት እንደሆን ትዳሪ በምንድን የፈረሰው? ንገራቸው እስቲ፣ በምንድን የፈረሰው? ለልማት ተፈልጎ እንግዲህ ክብራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ዛሬ እንዴት ነው ፕሮግራማችን? ፈሽ ነበር። ተመችቷችኋል? ወዳችሁታል? ከወደዳችሁት እንግዲህ በዚህ ስልክ ቁጥር እየደወላችሁ አመስግኑን። ያልወደደውም ካለ ሀሳብ አስተያየቱን መስጠት ይችላል። እንግዲህ እኔ በዚሁ ልሰናበታችሁ ነው። ከመሰናበቴ በፊት እስቲ አንድ ቃል ወደ እናንተ ፓስ ይደረግ አይመስላችሁም? አዎ ይመስለኛል። እኔ ብዙ ጊዜ ጎረቤታሞች ይጋጫሉ እና ሰውየው ሁል ጊዜ የሚስቱን እግሯን ያጥባታል፣ እግሯን ያጥባታል ሁል ጊዜ በጣም እየተጣሉ እየተዘዳደቡ ምናምን እግሯን ያጥባታል። እና አንድ ቀን ግራ ገባኝ። እንዴ አቶ ከበደ ለምንድን ነው ሁሌ ትጣላላችሁ እየተሰዳደባችሁ፣ እግሯን ግን ታጥባታለህ ለምንድን ነው ስለው፣ ዘርዬ እኔ የምተኛው በግርጌ ነው አለ ይባላል። አሃ ተመልካቾቻችን እንዴት ነበር ቆይታ? ተመችቷችኋል? ፕሮግራማችን እንግዲህ እስካሁን እንዳያችሁት ቆንጆ ነበር ማለት ይቻላል። ሀሳብ አስተያየታችሁን እንግዲህ ከዚህ ስር በምታዩት ስልክ ቁጥር ብታደርሱን እኛም መልሰን ራሳችንን እያሳደግን ወደ እናንተ እንመጣለን ማለት ነው። አዳዲስ ምርጥ ምርጥ ልጆች ደግሞ አሉ። በሚቀጥለው ሳምንት ምርጥ ምርጥ ልጆችን ይዤ ነው የምመጣላችሁ። ሚሊዮን ፊልም ፕሮዳክሽን ይህንን ፕሮግራም ወደ እናንተ እያደረሰ ያለው ፕሮግራሙን ደግሞ የሚያሳልጠው ማን ነው? አ ሸበላው ነዋ። እስቲ አንዴ ራፕ እናድርግና እንለያይ ሆዷንም እንዳመማት ሆዷን እንዳላመማት እኛ በምን እናቃለን? በ MRI ካልታየላ ሆዷን ደግሞ ገብታ ታይታ ምንም ነገር ከሌለባት ይህን ጭንቅላት መንፈሷን ዝም ብሎ ከጨነቃት ይሄን ፕሮግራም ትክፈት። ዘዶ ነው የሚያክማት። ኦፍኮርስ እኔ ነኝ ማክማት። ዶክተር ዝሩን ነኝ።